Fidèles abonnés de Gao Info, chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans cette édition de votre émission L'invité du jour. Ce numéro a une particularité car il rentre dans le cadre de la célébration du 8 mars. Pour ce faire, nous avons une invitée sur notre plateau. Elle va se présenter à nos téléspectateurs. Bonjour honorable. Comment allez-vous Veuillez vous présenter à nos téléspectateurs s'il vous plaît. Euh, je me nomme euh, Madame Barayou Hawa Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau. Pouvez-vous nous parler de votre parcours professionnel de 2000, 2009, j'ai débuté au niveau du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle, précisément à la Direction nationale de l'Emploi. Euh, de 2010 à 2020, j'étais chef du bureau condensé au niveau du cercle de CATIF. je suis administrateur du travail et de la sécurité sociale. Merci. Avant-hier, le monde a célébré la femme. Quelle signification profonde pouvez-vous donner à cette journée La signification que je peux donner à cette journée, tout d'abord, c'est une journée spécialement dédiée eh, aux femmes. Et l'historique de cette journée a débuté aux États-Unis il y avait une société dont les femmes travaillaient, elles n'étaient pas, dans les pas dans les conditions. Donc elles ont décidé de se révolter. Donc en 1917, je crois, la Nation Unie en a fait une journée spécialement dédiée aux femmes. Merci. Maintenant, vous étant membre du CNT, quelles sont vos ambitions pour la femme malienne, surtout dans le cadre du respect de la loi 052 Au niveau du CNT, euh, les femmes qui se, qui se trouvent. Euh, tous les jours, sont en train de se battre pour l'application de la loi 050. non seulement la loi 050, comme il y a des réformes aussi en cours. on vit et toutes les femmes, je parle de toutes les femmes du CNT qui sont en train de se battre pour que dans ces futures euh, réformes, la loi 050, avoir une, place de soi et que ça soit appliqué à tous les niveaux, dans les institutions, au niveau de l'administration, même dans les statuts des partis politiques. Vous étant une femme engagée au niveau de votre circonscription, qui est la commune urbaine de Kati, quelles sont vos ambitions futures pour les jeunes et les femmes de Kati, dont l'activité principale reste le maraîchage et est une jeune agricole, le chef de Kati en général. Donc l'activité principale est l'agriculture, l'élevage. Donc moi, j'invite tout le temps, j'invite les jeunes des quartiers et les femmes en particulier de s'investir surtout dans l'agriculture et l'élevage, l'agriculture. Et pour moi, l'avenir du Mali même est en débat, plus particulièrement Cathy, qui en est une journée agricole. Vous êtes également une militante du parti ASMA. Comment se porte votre parti actuellement Notre parti se porte très bien. C'est vrai qu'actuellement, on a des petits problèmes, mais ça n'empêche pas le parti de continuer avec ses activités. Donc, le parti se porte très bien, non seulement à Kati, surtout sur toute l'étendue du territoire. Nous tenons nos réunions régulières. le parti va très bien. Ok, merci. Oh, mot de fin, quel appel avez-vous à lancer à l'endroit de vos sœurs, les femmes maliennes, pour leur engagement tant dans la politique que dans d'autres secteurs d'activité Comme on dit, on forme VLP. Donc moi, j'invite, c'est vrai que ce n'est pas facile, mais j'invite tous mes sœurs à s'investir, non seulement dans la politique, nous avons une place de soi. Si on est plus nombreux que les hommes, et quand tu parles d'aller voter, les femmes sont les plus engagées à aller voter que les hommes. Donc, je les invite à y investir et même à être candidate en tout cas qu'elle soit une femme hein, très engagée, battante. C'est vrai qu'en matière politique, c'est très difficile au Mali, mais quand on veut, on, peut les faire il y a d'autres activités comme le commerce, l'agriculture, l'élevage. Les femmes peuvent faire tout ce que les hommes peuvent. Merci vraiment, honorable, et merci d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau. Ainsi prend fin cette interview dédiée à la femme sur votre plateau. Je rappelle que l'émission, c'est l'invité du jour. Fidèle abonné de Gao Info, merci d'avoir suivi cette interview et bientôt d'autres numéros.